Bienvenido a la Universidad de Navarra. Comenzar tus estudios universitarios es uno de los momentos más determinantes de tu vida. Por eso, desde la Universidad de Navarra, queremos poner todo nuestro esfuerzo para facilitar tu llegada. Te presento la guía de bienvenida del alumno. Aquí podrás encontrar la información básica sobre los diferentes recursos para la docencia que utilizarás en tu día a día en la universidad. Saber cómo acceder a estos recursos y aprender cómo se usan te hará capaz de sacar el máximo partido a tu proceso de aprendizaje personal. Todos estos recursos están a tu disposición desde la web de los alumnos. La web de los alumnos es el portal por excelencia para todos los estudiantes de la Universidad de Navarra. Desde allí tendrás acceso rápido a todas las webs, herramientas y apps que utilizarás en tu vida universitaria. Además, también podrás encontrar otra información que te será muy útil para vivir con mayor intensidad tu día a día en el campus. En esta guía tendrás un acceso a la web de los alumnos, pero siempre podrás acceder a ella desde la web de la universidad. También puedes acceder a ella desde el buscador de Google. Te recomendamos que siempre que quieras acceder a las herramientas de la universidad, lo hagas desde el navegador Google Chrome. Estos son los recursos que no te puedes perder. En el proceso de admisión se te dará un usuario que corresponde a las iniciales de tu nombre y apellidos junto a una contraseña personal. Esta contraseña será un poco difícil de recordar, por eso te recomiendo modificarla a través del gestor de cuentas. Al matricularte en la universidad, tendrás acceso a una cuenta oficial de correo electrónico. Esta cuenta es de Google y te dará acceso ilimitado a todas sus herramientas. La universidad cuenta con una red Wi-Fi de alta velocidad en todos sus edificios. Si quieres disfrutar de una conexión rápida en todo momento, te recomiendo que conectes tus dispositivos a la red EduRoam. Las credenciales de acceso son tus credenciales universitarias. través del portal MIUNAF, además de tramitar el proceso de admisión, puedes llevar a cabo otros trámites académicos como aportar documentación, solicitar certificados o revisar la información de tu expediente. Además, incluye un portal de empleo, gestionado por Career Services, donde diferentes empresas publican sus ofertas de prácticas y de empleo. es el portal digital para la docencia universitaria. Desde ADI tendrás acceso a las webs de las asignaturas en las que estés matriculado. Y así podrás ver fácilmente quién es el profesor que la imparte, los objetivos de la asignatura, los criterios de evaluación o el horario de atención para tus posibles dudas. Además, desde ADI recibirás avisos con todas las actualizaciones que los profesores realicen en la web de la asignatura. Si suben un documento, una tarea, o han publicado las calificaciones del último examen, recibirás una notificación. La Universidad de Navarra cuenta con cinco edificios de bibliotecas en sus diferentes campus. En las distintas bibliotecas existen salas para el estudio individual, salas para trabajar en grupo o salas habilitadas para videoconferencias. Existe un sistema de reservas online te permitirá reservar con antelación la sala que más se ajuste a tus necesidades. Estos son solo algunos de los recursos que encontrarás en la web de los alumnos. Más abajo, en la guía, podrás conocer con más detalle cada uno de ellos. Me despido por ahora. Espero que este vídeo te haya ayudado. Nos vemos pronto por el campus. Un saludo muy cordial y bienvenido a la Universidad de Navarra.